Қазан федераль аграр университеті әкәмәт КВН командасы қаршы алабыз. Башпақ бұлын шәшәкләрі сиңа бүгін. Сәлем, сәлем, сәлем достар! Қосылмаған шақларында қатарыңды күтәмін. Міне, нихаят біз финалда! Анарсызың ол финал. енді <laughs> ну Нөмірі көз алдыңа кетіріп сен екі үш балыққа деп кеттің қойттың да қатыныңа пакетіне бердің анда деңгіз балығы <laughs> шу финал жоқ болса ярым финал ғана финал ол сенің смстарың оқығаш бола <laughs> аңламадым нешегенде аңламадың файл аңлат әлі аның тілінде сен салат яратасың ба иә міне көз алдыңа кетер помидор қияр свежий турап құйдың үстіне суға не бердің майонезға бұтадың помидор ашисың бұса бысы сезон аннары сағайында оша бітіргеш түбінде тегі екі қолақ қана ең ең тәмлі помидор суы қала ана ипиге монши монши қыра қыра оша бітіресің бұсы енді финал неге сразу айтмадың мен помидор суын бір кімге де бермеймін Әкәмәтлер, кеттік! Бақ бұлын шәшәкләрі сиңа бүгін етемін Тоқталмаған Ә инде дуслар, авылда булган хәл. Адғана. Қор әлі бұларны көпе күндіз тіллері де бейленіп өткем. Келелі мында. Келе дедім мына мында. Тез бол. Бұл ненде қалі бұл? Бұл кім бұл? франциядан посол қайтты бигірек деловой өзің мен айтамын то германиядан келелер сиңа нығыра келсе япониядан келелер әлі бір күні күні тиіннәрің келді бей тиіннәр түгел ол парк Горковының делегациясы келді ғой бар әлі делегация ышқын әлі мына ышқын посол значит посол бар посол мынан демесе шәшәкләре сиңа бүләк етемін қалмаған татарсанда бірінші тылсымлы қарап кетейік татарстанда бірінші тылсымлы кибет ашқандар о исамсыз келдегесмін әйбат қана айбатканамы шулай афарин болсын аха сіз, ә, нәрселер бар енді сіздің бұл кибетте бізде бар татар магиясы онысын ішек бергесім татар магиясы қызық тағын нелер бар тағын бар элвин кел. онысы нешек мында саласың ба шашыңа сыйып қойсаң и мында кетті я встретил тебя ахамдулла увидел тебя ахамдулла и қаршыңда бәлекей қызлар жиыла қызық тағы нәрселер бар Фатхаддин Називин. Охо, онсы нешек? Мә, Де, қара. Ілесі жетеміз бі. Әлі бір побочный эффект аяқларда қиғайды. Yok yok керек мен мындай бір ә, тағы нәрселер бар. Ферит Паразит. Охо, онсы кім? Міне бароныңа тоғын нелер бар Тоғын бар айдар скипидар он сүріншек мында сұлысың да и арқағына арқаға опа қара ана мына қара қыз ана мына шаршатып бар деп еді отай бар айбатай бар бау мына уфаға алып қайтарған керек әлбатта қалып тұрсам анда тоғын нәрселер бар дейсіз нафқат нашатыр аха ансаны шли. И қара. Уф! Мен ақа жаратпайды бұл. Нәрсе аласыз? Мен значит, Ферит Паразит та Элвингель. Сізден 500 сум. Ага. Тек қоясы менің кашылек. А ол же мишар магиясы. Опақ бұлын шешеклері сіңіп бір малайны яңа балалар бақшасына көшірәләр әсен қойсы садиктан келдің бізге хадишкадан мен құяш қайдан что ли нәрсе хабарлар келіп жетті ярар қорықма а хотя сен айары, сен полгузник да қара опасный трюк нәрсесі қорқыныш енді мынаң ну апай айтты Шолай ерсең шундый қаласың қара шырам. ого в натуре бар что ли Йоқай демейді қара Әтігі ет, нешіліп сіздің білен ойнамай аны пішмаққа бастырдылар кім агдеев қайда жібәрәбіз ба ярый что ли братан бутама братан бутама Олым. Havani. үйге қайтайда. ярарани ей ә сен не мына былай айтасың көрсәтірге ярар ертеге суифай ойнарға үйретірмін Аппақ бұлын шәшәкләре сиңа біздің ойынымызға аграр университетінің ең танылған студенті келді Қоршалығы татарстанымыздың президенті миниханов рүстем нұрғалиұлы Muhterem vatandaşlar. Muhterem vatandaşlar, дорогие татарстанцы, люди. Дәулет жетекшісі боларақ шуны ғана айтып өтәсім келә. Һәр нәрсәне контрольдә тотарга кирәк. Значит, сразу начну с замечаний. деймін деймін ұяңғырады басарға керек гимн звучит для всех без исключений аллаға шүкір залда камералар көп мы все учитываем бүгін бүгін отырғандар ертеге басып тұрлар у меня, у меня в кабинете. Килегас у меня ковер новый, мягкий. Шайрам, шайрам, шушу. бұл бет квн нәрсе деп айтасым келе біздің енді қазір ораза айы мен бекшат әне сақалынан көрем татар квн яшмолла алып бара Молодец, хорошо работаешь. Молодец. вот только жюри моладан қорықмайша ураза тұтмайша су ішіп отыралар плохо давайте исправляться міне мында құрметті ватандашлар дорогие татарстанцы Құрметті жюри, міне мында әкімет командасы, аграрный университет. Аграрный университетте Ментимир Шарипович оқыған. Мен оқыдым. Жюри тағы нәрсе де болса айтырға керек ма? аграрный университет бітірген любой кіші президент боларға может учтите сен де боларға можешь сен де но сен не формат значит какой ты президент если весишь больше чем я президент конечно должен весить но не так же молодцы нәрсе деп айтасым келе мына көптен түгел бір районда пенсиялар бермәгәннәр акча юк дип но я позвонил решил вопрос качественно эффективно решил мәйтәм роман ты че мәйтәм это что такое мәйтәм че вы на работу ходите акча табылды он минуттан нәрсә дип әйтәсем килә жюри давайте чтобы я вам не звонил вопрос решен. Жюри подписался, все. Человек сказал, люди сделали. Акамат командцы, поздравляю с победой. Кешелеріңіз матур өссін, барыңызды да байрам белән келесі очрашуларға кадәр игътибар өчен рәхмәт. Галяскар Камал театрының актері Эмиль Далипа. Хәмінде Әкәмәт Квен командасыйды. Рәхмәт, дуслар! Аспак болын, шәшәкләре сиңа бүләк етәмен. Яны көйләп бізді, яны тұздырап Әтияни танышығыз бұл Илдар. Біз аның білән үйленішірге жиынабыз. Эй, татар жігіті екен еш. Исен месіз?